hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है टैली प्राइम में एक सवाल है वो सवाल क्या है आइए देखते हैं यहां पर देख सकते हैं ये मुकेश कुमार जी हैं इन्होंने पूछा है पहला सवाल इसी पहले सवाल ये रिसीव्ड 200 रेंट पे इन्होंने रिसीव किया रेंट का जो किराया है इन्होंने रिसीव किया है तो जिसके लिए मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो बनाया था उससे ये काम हो जाएगा दूसरा सवाल इनका ये है स्टार्टेड बिजनेस तीसरा सवाल है actually started business with cash rupees four hundred तो कैश रुपीज फोर हंड्रेड से बिजनेस प्रारंभ किया इसकी एंट्री कई बार मैं बता चुका हूं आसान है बहुत आसान है क्या है आइए देखते हैं यहां से टैली प्राइम को ओपन करते हैं जब हम नई कंपनी बनाते हैं तो उस समय बिजनेस स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है हमें एक बार चलिए कंपनी पे चलते हैं यहां से F3 प्रेस करते हैं और चलते हैं देखते हैं हमारी कंपनी कौन सी थी तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वो कंपनी थी जिसमें तो ये देख सकते हैं ये वो कंपनी है इसे मैंने ओपन कर लिया अब यहां पर बिजनेस कितने से स्टार्ट किया चार सौ रुपए से चार सौ रुपए से स्टार्ट करें चार हजार से स्टार्ट करें चालीस हजार से स्टार्ट करें चार लाख से स्टार्ट करें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल ठीक है तो हमें एक कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना होगा तो बाउचर में चलते हैं कौन से बाउचर में एंट्री पास होगी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है रिसीव हो रहा है ठीक है तो जब भी बिजनेस में पैसा रिसीव होगा तो कहां जाएगा रिसिप्ट बाउचर में एकदम आसान है ये रिसिप्ट बाउचर में गए अब यहाँ क्रेडिट आ रहा है क्रेडिट किसको करते हैं कैपिटल अकाउंट को करते हैं तो यहां से अल्ट सी करके कैपिटल अकाउंट का आपको एक लेजर क्रिएट करना होता है कैपिटल अकाउंट इस तरीके से आप लिख देंगे और इसे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाल देंगे ग्रुप में अगर कंफ्यूजन होती है तो खूब ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आपको ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे ठीक है एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए काम हो गया कितना इन्वेस्ट किया चार सौ अगर आप चार हजार करते हैं चार लाख करते हैं चार करोड़ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो बैंक का लेजर यहाँ लगा दीजिए अगर कैश कर रहे हैं तो कैश का लेजर पहले से बना होता है बनाने की जरूरत नहीं पड़ती तो ये कैश कर दीजिए ये हो गया एंटर किया एंटर किया चार सौ रुपए बिजनेस में डाल दिए गए अब यहाँ पर जो चार सौ रुपए डाले गए उसे गेटवे ऑफ टैली पर आकर के आप देख भी सकते हैं ये वो एंट्री है चार सौ रुपए रिसीव कराने वाली ठीक है आई बात समझ में तो ये हमारा है कुल मिला के हिसाब किताब कितना हमारे पास बचा हुआ है अमाउंट उसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं एक तरीका तो ये भी है कि यहाँ आप बाउचर में चले जाइए ठीक है बाउचर में जैसे जाएंगे कैपिटल अकाउंट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पर आपको चार सौ रुपए दिखेंगे यानी बिजनेस में कितने रुपए लगाए जा चुके हैं चार सौ रुपए केवल अब तक लगे हैं ये देखने का तरीका है मान लीजिए डेट चेंज किया एफ टू करके डेट चेंज किया यहां कर दिया मैंने एक सात दो हजार बाईस एक सात दो हजार बाईस में कुछ और भी पैसा रिसीव हो रहा है जैसे मान लीजिए पांच सौ रुपए और रिसीव हो गए तो चार सौ पहले से थे पांच सौ और रिसीव हो गए कितने हो गए नौ सौ हो गए ना अब जब यहां आप आएंगे कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाएंगे तो कैपिटल आपका 900 दिखाएगा अगर 10000 और बढ़ा दिया देखिए 10000 और बढ़ा रहा हूं सेम डेट पर तो ये 10000 और बढ़ा दिया तो 10900 कुल अमाउंट हो जाएगा तो जैसे ही यहां सी प्रेस करेंगे कैपिटल अकाउंट का लेजर लगाने की कोशिश करेंगे तो यहां 10900 बैलेंस दिखाएगा तो यही तो है इसी तरीके से आप आ, इन, आ, कर सकते हैं एंट्री उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी तो thank you for watching this video